我们在听周深歌曲的时候，经常会听到他的一些好听的外文歌曲，例如英文歌《Because of You》、《TikTok Call Me Maybe》、《Telephone Criminal》，日文歌《永远同在》、《另一种乡愁》、《心向仪》、《Let It Go》、《Pon Pon Pon》达拉崩吧、《千与千寻》，让人不禁想要知道他究竟会几国语言，又是怎么学会的。现在他在媒体上唱歌一共用过是英语。 普通话、日语、俄语、波兰语、广东话、乌克兰语、法语、意大利语等九种语言，而且能和人愉快交流的就有英语、俄语、乌克兰语、波兰语、意大利语。这些一部分要归功他在乌克兰学习的经历，因为周深是在乌克兰留学学习音乐，而乌克兰的地理位置和俄罗斯、波兰离得非常的近，所以每天接触就有机会学到。 而且他们班里有好多同学都来自那些地方，也为他的语言学习带来方便。特别是这些国家都属于斯拉夫语系，一通就全通了。当然，俄语是非常难学的一门语系，要想学好是要下很大的功夫的。对于意大利语，是所有学习美声的人所必须要了解的。意大利作为美声的发源地和最高成就的殿堂。 对于周深这种语言天赋极佳的人是不会放弃的。周深的日语基本上是自学的，他自学了日语五十音图，再加上他喜欢看日语动画片的原因，他也熟悉了日语中的日常用语。这一方面得益于自己的爱好，一方面由于演唱的需要，在不断的学习过程中，他的日语也越来越纯熟。当然，十年磨一剑，没有随随便便的成功。 这一切要都是周深自身天赋和后天努力的结果，缺一而不可。语言是一种艺术，熟练的掌握一门外语，这需要系统的进行学习。但是，要是能熟练的掌握多种语言，这确实是需要一定的天赋。 在《创造营两千零二十一》的第二轮公演舞台上，作为开场嘉宾的周深用中文、英语、俄语、日语、泰语、乌克兰语演唱了《创造营两千零二十一》的主题曲《我们一起闯》。唱跳不是周深所擅长的，不过这语言天赋确实让人震惊。除了这六种语言外，周深还接触过意大利语、波兰语、德语、韩语和西班牙语，而且现在他还在接触新语种。 语言小天才，我们可以这样称呼他，但是也别忘了他背后到底有多努力在学习这些语言。如果你认为他只是接触了这些语言而自然就学会了，那就太天真了。没有一门学习是不需要通过时间来学习的，周深的语言也不例外。你喜欢周深吗？我们下。